Què necessit per realitzar el CAF? Un ordinador personal de sobretaula o un portàtil. Una connexió a internet ADSL. Un navegador d'internet. un usuari i una clau d'accés a la plataforma en línia CAF i uns auriculars. recordi,